チにパルスを送るひたすらに domenica di tacco diciamo e 大タリオンいかんダイブアウトケントダイブアウトするんだ嫌だ俺一人逃げるなんて嫌だ強制ダイブアウト 強い。えっ光の翼ビクトリー・グラディオデリトロスめまさかダイタリオンプログラムを使ってマジカルワクチンを消滅させるとはそればかりかグラディオンプログラムにあれだけのダメージを一体どうすればどうすればいいのだ もはや我々にはデリトロスを倒す術はないのかまあそんなに強いのかダイタリオンってやつはああ強い今までのどの敵よりも攻撃を避ける間もなかったグラディオンの修復が終わってもあの攻撃を避けられない限り俺たちに勝ち目は そ残りはダイタリオンサイトだけなのにもう少しでマジカルゲートをカイトを取り戻せるっていうのにケント君クラディオンドラゴンドラゴンやはりケントと一緒だったか直樹すぐにマジカルステーションに来てくれどうしたんだ力を貸してほしいダイタリオンと互角に戦うため どうしても探さなければならないのだグラディオンの最強のパートナーをグラディオンの最強のパートナー詳しい話は後だとにかく来てくれうん分かったよし俺も行く私もケント準備 OK ぴょこよしマスカルゲートへ ワイバリオンそうだワイバリオンとはグラディオンの第二プログラムもう一人のグラディオンと言ってもいいウェブナイトだそんなウェブナイトがいたのかでもドラゴンなんでワイバリオンがいればダイタリオンと合格に戦えるんだワイバリオンと合体することによってグラディオンは高機動形態ビクトリー・グラディオンになれるのだビクトリー・グラディオンそうかそうなりゃ ダイタリオンのパワーにもついていけるでそのワイバリオンは今どこにそれがデリトースがマジカルゲートを侵略した時ワイバリオンは奴に支配されないように自ら眠りについたのだおそらく今も眠ったままマジカルゲートのどこかを漂っているはずただ正確な場所まではわからないそんないやもしかしたらわかるかもしれないって。こ ケントたちの活躍でマジカルゲートもダイタリオンサイトを除いて全部解放したぴョこだから今ではかなりの範囲をサーチできるぴョこなるほどカロンすぐにサーチしてくれ了解ぴョこ 間だと1時間後にジュラシックエリアを通過するジュラシックエリアだってどうしたケントジュラシックエリアはカイト君が行方不明になったエリアなのそうだったのかやるぞナオキワイリアを捕まえるあよし俺もまだクラディオンはクラディオンだったら ラが連れて行ってやるぜケントジャガオンそれにワイバリオンを捕まえんならスピード自慢のオイラの出番だありがとうジャガオンではジュラシックエリアで会おうよっしゃ行こうぜケントジュラシックエリアはタイタリオンサイトの中よ二人とも気をつけてね分かってるって葵ちゃん ジュラシックエリアひどいあれドラゴンはまだ来てないのかなよしおいらドラゴンを探してくるあえケントどうしたんだよこれはあの時の 実際映像みたいなもんだよえそっかなは、 <laughs> そうだよないくらここがタイタリオンサイトだってマジカルゲートには違いないもんな長こいつ音かしやがってねえなんだったんだ今のデリトロスのせいでプログラムがおかしくなってるんだ、うん これってまさか。 遅れてすまない無事か直樹ああサンキューああれは来たぞワイバリオンだあれがワイバリオン リオン許さない許さないぞワイバリオンが目を覚ましたぞ待て何か様子がおかしいぞ許さない許さないぞ いや違うまだワイバリオンは完全に目覚めていないようだ敵味方の区別がついてないんだどうやらオイラたちを敵と勘違いしているそんな許さない許さないああ、うっ振り切れないこのままではやられるどうするドラゴンこうなったら無理やりにでも叩き起こすしかない 無理やりだって心配するな加減はする加減だって許さないブラックホールキャノンあワイバリオンどうだ目が覚めただろう全く寝起きの悪い何消えたバカな許さない 俺のブラックホールキャノンをかわすとはなんてスピードだスピードならオイラも負けてないぜ今度はオイラが相手だワイバリオン待て待て速いオイラのフルスピードで追いつけないなんてガー 許すものかクラディオン間に合ってよかったケントすまない私のために無理をさせてしまってありがとう <laughs> 気にすんなってグラディオンさあケントウェブダイブだワイバリオンを捕まえるぞよしウェブダイブグラディオン 制合体する強制合体私とワイバリオン一心同体ならば合体すれば彼も目が覚めるはずだそうか分かった許すものかどうしたんだワイバリオンよし強制合体ビクトリーモードだよしラディオビクトリー イバリオンとデータが強く流れ込んできているコントロールできない許さない許さないワイバリオンここは許さない許さないよくも子供たちをワイバリオンこれは そうかこれは記憶ワイバリオンの記憶だってことはここはワイバリオンの中救えなかった子供たちを救えなかったマジカルゲートを守るウェブナイトでありながら誰一人救えなかったワイバリオン俺は俺は違う違うよ 仕方がなかったんだどうしようもなかったんだ誰だお前は俺はケント結城ケントグラディオンのウェブダイバーだグラディオンお願いだワイバリオンデリトロスからマジカルゲートを取り戻すため俺にグラディオンに力を貸してくれ俺は子供たちを助けられなかったウェブナイトとして失格だだからって それで諦めちゃったら終わりじゃないか諦めていいのか本当にそれでいいのか子供たちを助けたくはないのか俺は俺は俺は諦めないみんなで力を合わせればデリトロスを倒せる君が助けられなかった子供たちも必ず助け出せる本当かうん俺はカイトを みんなを助けたい助けなくっちゃいけないんだその気持ちは同じだろバイバリオン俺も俺も俺も助けたい子供たちをバイバリオン共に戦おう結城健とデリトロスに奪われたものを取り戻すためにワイバリオンすまなかったグラディオだがもう大丈夫だ よしならば私に力を貸してくれ悪を滅ぼす勝利の力をああラディオンビクトリー ラディオンあれがビクトリー・グラディオングラディオン貴様ごときがどうパワーアップしようのデリトロスを倒すことはできんすごいこのスピードとパワーこれがビクトリー・グラディオンの力 グラディオ突き通すトロス。待待ってろよデリトロス お前は必ず俺が倒すビクトリー・グラディオ小賢しいやつ だが忘れているようだなお前たちはこのデリトロスに決して勝てないなぜならハハハハハハハハ 上のけるあの夜空に浮かんでる星屑のように僕たちも輝けるさ 詐欺爆弾なんだって12時間後にダイバーランドが消滅する急ごうグラディオン一刻も早くダイタリオンを倒すんだダイタリオンとの決戦が今始まる次回「電脳冒険記ウェブダイバー決戦前夜時間との戦い」に